Fala a ah, verdade. Eu acho que é brincadeira, caralho. Ô, B, tem Twitch, mano. Só põe, só aqui em cima, Cris. Vem reforçar o outro, né, B? Não, sapão, não. 10 seconds. Não, reforçado um. Não, porra, eu tô aqui embaixo ainda, eu tava arrumando um bagulho. 5 seconds to insertion. Puta merda, fudeu é, então. Ah, Posso o aqui, ah mas lá da frente tu fechou? Fechei, fechei. Dá um coverzinho aqui, meu amigo. Não dá mais, não dá mais. Mete o pé aí. Tem uma ela é aqui em cima. Tem dois espinhos meu no... Ah, mano, não sei pra que eu fui ali, feio. Eu já tinha reforçado os meus dois, eu sou um retardado mesmo. Ah, droga, o drone da Twitch, viado. Reloading! Swapping mags! vamos pular, hein, Fê? Cris. O Jäger tá com o Twitch. Twitch, Cris, pula. Ah, não, foi assim, tá o Caralho, como que eu retiro, mano? Tá aí, já né, sei. Tá. Tem, tem na escada, tá? Lá atrás. Caiu no lado da escada, Fê. Uhum. Cuidado, Fê. Então, deitou, galera. Op 4, last operator Tá aqui em cima ainda, acho, Cris. jogar mais um mais é, um pra garantir, né, Fé? Cris! Caralho, Cris! Puta merda, mano! Tá onde? Tá lá atrás. Ele vai dar a volta aqui. Ô, Fê, volta, Fê, volta, Fê, volta. Ô, fica aí, fica aí, fica aí também é um fixo bom. Tem a tua ela, Gate, vai stunar. Não tem, ele já usou. Op 4 eliminated. Mission successful pro tá, Chris. Tava esperando carregar o, pior, o Chris, tá ligado? Quando você viu meu tiro passando, eu tentei acertar ele, cara. Droga. Eu, eu vi a, a câmera, eu vi a câmera dele depois. Ele respalda. Não, tá vou do bagulho. Vamos lá, tá solta, solta a Solta a Ela colocou o bagulho lá no fundo. Eu vou chegar ela, Pedro. Peraí, peraí, deixa eu ver se, se ela tá aqui ainda. Tá aqui, Cris, tá aqui, ó. Atrás de coisa. Tá cega, tá cega. Tá mirando, tá mirando. Tem tá um Leslie tá também. Tem um aqui jogando coisa na porta. Boa. a ela. Ai, caralho, tem um aqui, mano. Ô, louco. encosta aí, só me encosta. dá volta em vocês aí. aí, viu, gay? Correndo aí. Você ouviu, né, Pé, a direita tem cara, pé. Onde, Cris? Ele matou o HD lá em cima, gay. Matou aqui em cima. Tem a câmera, ele tá em cima ainda. Tem pulse, não? Era o Jagger. Jagger no bench. Eu consigo ver se ele desce, tá, Cris? Se ele já não passou, Gui. Tá jogando. Sai, Zofia, caralho. Ele tá, em... ele tá em cima ainda, Cris. Ah, mano, a Zofia fica me trancando, velho. Tô tentando sair dali. Ah, Cris, foi mal, ramelei. Ah, mano. Ó, oh, galera, o cara desceu, Desceu não, desceu é, é aqui naqui, ó. Tá, mas o cara tinha descido, cara. ali, ó. Eu matei ele. Não, Cris, eu falei o quê? Você pode ter que aprender. Protect the bombs. Vou tentar pegar esse pau, eu acho que. Eu também, eu vou pro spawn. Faltou um bem né, Cris? Pega a boca aqui, então. Pega a Doc pro HD. O HD Hulk. Doc. Puta. Down to 10 seconds. 5 seconds and counting. Porra, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Você quer vir comigo? Get ready to engage. Ah, tomei, Cris. Que merda, não deu tempo, cara. Eu fui espontado. Nossa, a Ashe me matou com uma cara de retardada. Cadê o Cris? Nossa, o Cris é loucão mesmo. Ô, Cris, tem um... Cris, vai ter um lá em cima, viu, Cris? Do, caso do bagulho que você tá subindo. Ô, Cris, que loucão. Swap Max. Cris, a Ashe tava vindo pela portona grande, tá? Isso, querido, tem em cima de você, eu acho, gay. Não, Você não viado. Deploying sensor. Hum. Ô, Fê, olha aquela câmera da lavanderia lá, da subida. Claro. Tô olhando. Ele tá lá em cima, ô, Cris. Ai, não. Fui focado. Vou tomar no cu. Ai, termite aqui, viado. Tô olhando, Cris. Tô escutando o barulho dele, mas meu pulso não tá. Ah, tá lá em cima mesmo. Né? Ô, Fê, olha aí a câmera aqui no meu corredor, ó. Fudeu, Tem um pulso na, na, no ó, quarto Oh, tá aqui, HD, tá aqui, ó. Ó, e o outro tá do outro lado, HD, cuidado. Não, pegou na porta. HD, tem aí, ó. E a coisa tá aqui, ó. Nas Só costas, segura, HD. meu amigo. Vou dar uma C4zinha nele. One four 4 Derrubou, matou lá, ó, HD. Já matou lá no quarto. Cuidado, eu mais Tchau. Ai, caralho. Boa, Cris. Eu tinha te falado pra esperar, viado, que eu ia vir por baixo. Pum! Game é over! Locate and defuse the bomb. Não, quer ver ele vai tirar nessa janela? Cara, tem cara aqui dentro. Aí dentro onde? No quartinho? Tem aqui, ó, tem aqui, ó. Olha isso, mano. Não, não dá, não dá. Puta que pariu, cara. Mano, eu tomei headshot, tomei tiro no pé. Tem gente aí, Fê? Tem gente, Cris. Qual certeza que vai sair, cara, aqui? Clear. Consegui me permitar, viado? Estourei. ela tá bem miada, Fê. Tossing stun grenade. aberto aqui, tá, Cris? Op 4 last stop standing. P, o Drunite pega ele, ele tá me vendo no rapel, tá? Ah, ele saiu fora pra me matar, P. Entra e planta, gay, tá fora! Com 9 balas só, meu amigo. Entra pela sua sala da direita, Fê. Aí, ó. Entra por aí, entra por aí. Pega ele na volta. 15 seconds. 10 seconds left. Caralho, porra! Ah, four neutralized. Mission successful. Tem me matado o coração, né? Caralho. The bombs Jammer activate. Ô, Beto, você ficar tá no banheiro lá, mano. Hum? Jammer fechar ali onde que eu espotei, ó. 10 seconds remaining. Tá deixa aberto, mano. Jammer deixa. Op aqui atrás, Be Nem for né? Acho que forçaram assim. Puta merda, o cara já tomou da... O já abriu, mano. Switch abre onde? Nossa, a mira dele é muito ruim, Pô, fez um rapel, mano. Tô com medo de ser fuso, gay. 3 litros de catarro agora. Tem no banheiro, Tô muito em cima. Tem banheiro. Tem rapel? Não, tá em cima já, Cris. Subiu o outro pra cima. Tá ouvindo o banheiro, Cris? Alguma coisa? Foi eu que quebrei, foi eu que quebrei o banheiro. Fê, a porta das costas, tá? Op Termite tentou estourar, não conseguiu, mano. É As costas, Cris. Ah, o Buck. Eu pensei que o Cris tava tá nas minhas costas. O Buck tá aqui, Cris. Banheiro. Fica aí, fica aí, fica aí. Banheiro, ele vai me finalizar. não, corredor, corredor, corredor. corredor? Fica aí, Fê. Pode levantar o Fê, levanta o Fê. Ô caralho, não tá levantando, gay. Eu já vou, já. Tá Levantaram, Fê? Levantou. A Ash tá caída e o outro tá em cima, viu? A Ash tá caída e o outro tá, Tá, esta tá caída, esta tá caída, o outro tá em cima. Não, então ele não em tá em cima, você, tá aqui então. Em cima de você, filho, tá. Ele matou o cara aqui agora. Ah, mano. não, porra, não tá em cima não, ele tá embaixo. Não, o maluco tomou dash que tava lá em cima. Ah, mas você falou que a Ashe tava caída? Tomou da Ashe não, o cara, a Ashe tá, tinha Aí, caído. One op four remaining. Hum. All friendlies were eliminated. Ah, não olha. Eu sabia que tava os dois de pé, cara. Não tinha ninguém caído. É, então, eu fui lá pensando que ele ia levantar. Todo mundo tava Mano, tá gravado aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. A estava caída e o maluco tava na live. Aí o foda que é porque... Peraí, deixa eu ver se não tem como. Reload. O foda é que ele chegou na frente da porta e parou pra tirar o espinho. Foi a nossa sorte. Deu uma ramelada. essa merda dando bug também. Onde é que o Ben está? <laughs> que bicho lixo, cara. Tá correndo, tem gente no banheiro, tá? Tem cara a palco também, a ela tá a palco. Tá subindo aqui, ó. Baixa de tiro. Stay back. Onde é que ele tá, Tem que eu destruo Não deu. Tá, não, tá no cômodo. Aqui atrás, ó, uma essa. Não, tá no último. Cobre aí só um pouquinho, tá? Ai, entrando em restante. Tem um redstone na porta. Quanto de vida? Eu tenho. Consigo passar lá pra dentro? Não, Gui. destruir o bagulho vai, dele. Vai, vai, vai, vai, vai. Onde é que tá? Tá. do... Não sei, Mas... tá escondido por aí. Ah, tá cheio. You have dropped the Tem um, no, tem, um, tem um no quarto infantil, viu? Tá minhas costas aqui, Pel. last operator standing. Lá no fundo dela. Boa. Olha eu cegando o Chris. Eu também tava tentando cegar vocês, cara. Tava jogando flash. Acho que o HD eu consegui, né, Gabi? Foi sem querer, mano. Seguiu, por isso que eu demorei pra entrar ali pela esquerda.